Мынаке. қаяқта жүресің нұрбек бүгін кешінде бола тұрған концертке билет алып келдім Мынаке, үч билет алып келдім чили не концерт билан келеді бекен э, жоқ басков бекен жоқ басков А не концерт бұл бұл деген шайыр апалар деген концерт да мына үч билет алып келдім мына біреу саға біреу жездеме біреу мына бажама шайыр апалар ооба жездең ооба бажаң ооба анан менби ооба <laughs> ошол шайыр апаларыңдын концертинечи жездеңди бажаңды ээрчитип алып жетелешип барып келгиле макулбу